पवार यांना काही गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांनी मारहाण केल्याचा प्रकार घडलेला आहे आणि त्याच्या निषेधार्थ आज बारामती तालुका ग्रामीण पत्रकार संघाचे सर्व सदस्य माननीय आनंद भोईटे साहेब जे ॲडिशनल एस पी आहेत बारामतीचे त्यांना भेटून निवेदन दिलेलं आहे पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत या गुन्हेगारांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी पत्रकार संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे आणि आनंद भोईटे सरांनी देखील याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत या प्रकरणात गुन्हा दाखल करता येईल का या संदर्भात माहिती घेऊन तशी तजवीज करण्याची भूमिका सरांनी व्यक्त केलेली आहे खरं तर तीनशे सातचा गुन्हा या आरोपींवर लागू केलेला आहे लावलेला आहे आणि त्यातील प्रमुख आरोपी जो आहे तो अटक केलेला असल्याची माहिती देखील ॲडिशनल साहेबांनी दिली subscribe now and press the bell icon never miss an update